Коли Україна стала незалежною, багато хто думає, що 91-го року, але насправді це сталося, коли помер мій тато. І мій, і мій, і мій. І мій. Зима, що змінила хід історії, життя віддані за свободу і незалежність. Понад 100 людей, які прийняли перший бій. Цей бій все ще триває. Мені вісім. Я не пам'ятаю тата, але я ніколи не забуду його. І що він віддав життя за Україну. День вшанування Героїв Небесної Сотні.